Magandang umaga, ako si uh, Brother Egay Gomez at uh, isa sa ministry namin, Tumbiyahing Buhay. Ito ay uh, sinimula ng isang taon at kasama ako sa pagsisimula nitong gawain ito hanggang ngayon. Sa Biyahing Buhay kasi nagkaroon ng need yung mga care group namin na uh, iabot yung mga tao dito sa labas, mga tricycle driver at yung mga jeepney drivers naging fruitful yung ministry na yon. Ang daming nakakilala sa Panginoon dahil yung mga usapang pamilya, CDs ng AP Media, umabot doon sa mga tao, sa ordinaryong tao kasi nakita nila, nakaka-relate sila doon sa mga sitwasyon doon sa loob ng, ano, ng uh, uh, pelikula na yon. Napakaganda pong uh, ah, tulito para sa ating ministry. Ito po ay dapat natin gamitin. Napaka sa amin pong experience. Uh, marami pong nakakilala sa Panginoon. At uh, patuloy po namin ginagamit ngayon. Kung minsan po ating pinalalampas yung mga bagay na binibigay sa atin dahil uh, parang sabi natin, alam natin gagawin. Pero ito po isang uh, bagay na andyan lang na epektibo po sa aming experience. Alam ko po magiging epektibo rin yun sa inyo. Salamat po.